Ließ mein altes Leben hinter mir, kam durch die Wahrheit dann zurück zu dir. Durch die Sünden dieser Welt gehemmt, deine Güte hat mein Herz gelenkt. War blind durch die Lügen dieser Welt, auf der Jagd nach dem Ansehen und dem Geld. gerettet aus der Dunkelheit. Ja Allah, Allah ja Karim, Karim, nur für dich fall ich auf die Knie. Ja Rahman, ja Rahim, Rahim. du hast mir neue Hoffnung verliehen. Nutz die Zeit, wenn sie vergeht. Wir sind Reisende auf diesem Weg. Gemeinsam stark sind wir vereint und halten fest An I'm ahead. Erschaffen aus dem Grund, damit du ihm dienst. Oh, all die Gaben des Lebens hier sind nur sein Verdienst. Drei Tage des Daseins, doch der Weg ist noch weit, weit, weit. Die Ewigkeit wartet, verlier keine Zeit. Oh, mein Bruder, du sollst nur eins verstehen, der Tod ist gewiss. Am Ende zeigen die Taten, wer du wirklich bist. Drum schlaf nicht, der Sand der Zeit läuft unglaublich. Auf dieser Welt gibt's nur einen Versuch und am Ende stehst du mit deinem Buch vor dem Herrn der Welt. Yeah. fall ich auf die Knie. Ya Rahman, Ya Rahim, du hast mir neue Hoffnung verliehen. Nutzt die Zeit, denn sie vergeht. Wir sind Reisende auf diesem Weg. Gemeinsam stark sind wir vereint und halten fest an diesem Sein. Der König der Welt, erwartet auf dich. Der Anfang ist schwer, doch seine Hilfe, seine Hilfe kommt ihm Nu. Mach den ersten Schritt, er kommt dir entgegen, die Hilfe sie eilt. Das ist das wahre Leben, du wirst es sehen, dein Herz, es verheilt. Ja Allah, Allah, Ya Karim, nur für dich fall ich auf die Knie, ja Rahman. Rahim. Du hast mir neue Hoffnung verliehen. Nutzt die Zeit, denn sie vergeht. Wir sind Reisende auf diesem Weg. Gemeinsam stark sind wir vereint und halten fest an diesem Seil.